Música い上手な色に街並み外れの髪は夕焼けを美味くってるしわくちの髪切れは何度も眺めて困れていたあれがそこまでの優雅になってた書き出しの だけ勘違いたされたやつを神々にからずつを外されてられる体ぶわわしき手に何びか向けでりてさえつまとめさえいつまで言うと見抜いてた無限だった静かい幸せだったその理解今頃誰か誰か誰かく時間を忘れた 優しい鳥草 に飾ってたコテージったらないくらいだいヤもアイテン取ってる動画は天気したされその面飛ばして生まれていた鳥にようだそこまでも有利になってた still.